Привет! Сегодня мы разбираем задачу «Виноградная ваза". Это номер 21 из 18 тура. Условия задачи следующая: Нужно нарисовать виноградную вазу, чтобы соединить все грозди винограда, серые шестиугольники, со стеблями, черные круги, с одной и той же буквой. Ваза может ветвиться только на треугольных клетках, вот таких вот и может начинаться только в одном направлении от стебля. Каждая белая клетка должна содержать часть виноградной лозы. Лоза должна заканчиваться только на гроздях, то есть не задержать тупиков. Но ну, вот здесь на рисунке приведен пример, условия задачи, справа и решение. То есть вот мы видим, ведь точка А, из нее выходит одна виноградная лоза, и по белым клеткам вот здесь ветвица приходит в одну гроздь виноградную А, пошла дальше, другая гроздь А, и вот третья гроздь А. Аналогично Б приходит в свои грозди своими буквами. Ну и С и Д аналогично. Черные клетки, вот как здесь они лозой не посещаются, все остальные белые клетки заполнены. Здесь я упростил жизнь, создал себе такой небольшой конструктор из кусочков, с которых будем рисовать линию. Итак, сначала несколько простых соображений – если какая-либо белая клетка имеет только две границы, то через нее линия проходит однозначно. Например, вот такие крайние клеточки. Вот этот треугольник имеет два выхода. Сюда и сюда. Значит, мы здесь однозначно можем проложить линию. И на эти обязательно будет. Берем два кусочка, кладем. Аналогично вот этот треугольник, например, да, берем тоже два кусочка, сюда устанавливаем ну и так далее по краю. На самом деле очень много сразу можно нарисовать. Смотрите, есть треугольник, тоже имеет две границы. И можно эту линию продолжить дальше. Вот сюда и вот сюда. Я пока не буду рисовать дальше. Я потом это дорисую. Потому что у нас еще есть несколько мест внутри сетки, где соблюдаются такие же правила. Вот смотрите, вот черная клетка, вот треугольник. Из трех границ одна уже недоступна. Значит, здесь линия пройдет вот таким вот образом. Вот так она в треугольник войдет и выйдет вниз, пока получится. А Надо таких, опять же, мест несколько еще есть. Допустим, вот здесь этот треугольник. если я тоже сразу нарисую. Ну, еще, если порыться, еще пару-тройку таких участков можно отыскать. Но я пока хочу остановиться на другом. Вот смотрите, вот этот ноль Черный это старт вазы. Она не может напрямую пойти ни сюда, ни сюда. Потому что тогда получится кусочек вазы, ни одно ветвление. ваза закончится. То есть, если мы такой кусочек здесь проложим, то все. Из нуля мы выйти больше не можем. Из грози тоже выйти не можем. Тогда вот этот ноль взять не к чему. Значит, здесь и э, звездочка будет отмечать те места, где лоза идти не может. Она не может идти вот здесь, например, и не может здесь сверху идти в ноль. Значит, она идет либо влево, сюда, либо вправо. Аналогично двойка. Вот это не может идти ни в единицу, ни в ноль. Да, потому что цифры не совпадают. Ставим здесь звездочку запрещающую и ставим здесь. Ну и обратите внимание, что это двойки. Точнее, это треугольник, который в двойке, две границы только разрешенные. Вот сюда, ну и, собственно, в саму двойку. Тогда у этого треугольника, смотрите, что получилось, одна граница уже не может быть использована, двойка там стоит, да, из которой я просто так понимаю, чтобы было видно, чтобы было нагляднее. Значит, из этого нуля мы можем пойти только влево и вниз. Треугольник мы должны заполнить. Значит, здесь его зайдет вот сюда и потом вниз. Соответственно, вот этот треугольник с нулем не соединяется теперь. Значит, соответственно, из него будет вода будет идти вверх. Ну и вот сюда. Ну, чтобы не терять времени, я отрисовал все границы. Вот вы видите здесь все такие уголочки с двумя, так сказать, выходами периметру они оказались. Здесь серединки тоже таких несколько мест оказалось. Вот здесь, здесь, вот здесь. Далее, смотрите, вот эти клетки на границе. Вот это, например, у них тоже, сказать, единственный, вы не можете идти ни сюда, ни сюда. То есть, в принципе, не нее тоже единственный выход. Вот, продолжится за счет того, что в этом шестиугольнике нет виноградной грозди. здесь ну, сюда, иди сюда. Ну, еще такое место вот у нас здесь имеется да? но мы вот снизу должны продолжить еще на одну клеточку вот здесь, на одну клеточку вот здесь. Смотрим далее. Вот 0 и 7, между ними белая клетка. У нее есть линия, но она не может идти от 0 к семерке. Значит, она выходит и получит либо влево, либо вправо. То есть вот такой вот фрагмент здесь обязательно будет, который потом как продолжится, непонятно как но не важно еще. Аналогично между двумя нулями. Мы не можем провести линию напрямую, тогда это будет отрезанный кусочек, весь ветвиться не может лоза. Значит, лоза в эту клетку входит, и после этого уходит либо в верхний, либо в нижний ноль. Смотрим далее. Вот этот ноль, да, мы вытащили его сюда. Он влево идти не может. Там совершенно другая цифра. Ну, чтобы не забыть, поставим здесь звездочку вправо тоже не может, потому что получится кусочек, отрезанный от всего остального. Мы не можем здесь пройти ниже. Не может ветвиться здесь ваза. Значит, мы вынуждены идти дальше. И, возможно, ветвление будет у нас в этом треугольнике. Соответственно, вот здесь у нас стоит звездочка. Ну, смотрим этот треугольничек, да? Здесь должно быть ветвление, если 0 вышел, пришел сюда, либо сюда, нам нужно продолжить дальше, нам нужно добраться до остальных нулей. Значит, мы в этой точке делаем ветвление. Да? И также вот что это у нас ваза 0. Вот а вся это ваза 0. То она не должна соединяться не здесь. Не здесь. Ну и, соответственно, мы ведем ее дальше. Вот, вот треугольник. Ну, пока дальше непонятно. Смотрим вот этот кусочек ОЗ. Если он соединяется с этой семеркой, то тогда это не ноль. Ну, так предположение нарисую, да, если у нас сюда пошла линия, то здесь она вынуждена соединяться со вторым кусочком, с семеркой. И получится, что у нас этот кусочек лозы отрезан от остального мира. Аналогично, если поведем весь лозу сюда вообще вниз, то вот этот край у вас вообще подцепить некуда. К нулю он идти не может, к семерке опять не может. Значит, единственный вариант это вазу в этой месте тащить дальше. До этой развилки и автоматически вот сюда она не попадает. Так, что еще? Вот эта семерка. С двух сторон два нуля. Туда найти не может, просто потому что разные цифры. Ну, чтобы не забыть, поставим там звездочки запрещающие. Ну, здесь у нас единица с единицей. Если мы садим напрямую, то опять получится, для других единиц эта лоза не доберется. Ей просто негде разветвиться. Ставим здесь звездочку. где эта единица должна куда-то выходить. Единственное осталось направление, куда она может выйти, это влево. То есть это грусть серьезно уходит влево. Ну тогда это у нас помним, что 0. Здесь они точно не соединяются. И 0 у нас пошел куда-то дальше. Вот сюда. Верхний может там единица. И как минимум вот сюда. Так, а это единица. Вышла сюда. Она не может пройти в единицу. Вот отрезанный кусок лозы. И не может пройти в двойку. Ну просто разные. Значит, она доходит до этого ветвления. И что будет дальше, пока непонятно. Но ну, вот точно вот здесь ничего не будет. Ну, чтобы не забыть, вот здесь тоже ничего не будет. Дальше нужно провести небольшой эксперимент. Его можно делать мысленно, но для наглядности я нарисую. Мы смотрим единичка она пошла вот сюда. И дальше либо она идет влево, либо вверх. Проверим, что будет, если она будет вверх. Я нарисую другим цветом специально, чтобы было видно. Пошлось типа, это вверх. Вот здесь она вверху обошла вокруг двойки. Дальше вниз она пойти не может. Здесь двойка. Значит, она пошла вот сюда. Так. Вот тогда вот эта вот двойка, ну, и деваться куда она становится, соединяется. Так. А здесь у нас пошла единичка. Она замыкается стыкуется вот здесь и доходит дальше. А вот этот ноль, который остался ему, единственный вариант как выйти, здесь двойка, вверху единица, только вправо. Значит, вот эта линия у нас 0. Вверху 1, внизу 0. 0 пошел дальше, дальше, дальше. пошел вот сюда. И вот в этом месте у нас возникло противоречие. Вот эта клетка больше сверху единичкой и снизу нулем. Значит, наше предположение о том, что единичка идет вверх, неверное. Значит, единичка у нас в этой клетке, как мы уже проверили, может идти только влево. Этот хвост не может висеть, значит, у него приходит двойка. Идет, идет. Дальше и двигаться только сюда. Она должна встретиться с этой двойкой. Вот так. И тогда что? Что это за кусочек? Если это будет двойка, да, как мы проверяли, по аналогии с единичкой она пойдет сюда, обойдется сверху, придет в эту клетку. А этот нолик выйдет вправо, пойдет снизу и придет сюда же. То есть, как мы только что проверяли единицы, если двойку потащим вправо дальше, она здесь начнется с нулем. Будет противоречие. Значит, вот здесь линии развилки нет. И, значит, в эту клетку приходит только 0. Сейчас мы нарисуем. Вот так. Ну, затем опять со этим нулем дальше. Мы идем дальше вот в эту клетку. Этот хвостик лозы не может идти влево, там уже есть выход. Значит, ему идти только вверх. Сейчас такая вот интересная развивочка Ноль пошел, пошел. Получается, что у нас шестиугольничек черный, он с двух сторон обретается одной и той же лозой, нулевкой. И а нужно идти дальше. А дальше идти только вот сюда. Пошла сюда. В семерку мы заходить не можем. Начинаем дальше вниз. Вот до сюда. И что мы получаем? Что в этой семерке единственный выход в эту клетку. ну это 0 от семерка между ними. Как не может быть соединения. Так. Значит, семерка пошла у нас влево вниз. Вот сюда. А 0 продолжает идти по краю рисунка. Вот так. Далее, вот эта семерка. Она не может идти в ноль. Значит, она приходит вот в эту семерку у нуля тогда единственный выход. Сюда тоже вот рисую. Так, далее. Вот этот ноль у нас по краю идет, идет, идет. И ему нужно идти дальше. Он здесь не может закончиться. Ему нужно сюда до этого нуля добраться. И до этого. Значит, мы видите про эту линию. Продолжаем. Как минимум сюда. Далее, вот эти две семерки. Они тоже остались отрезанными. И ну и должны их вытащить. Из тупика добраться до других семерок минимум вот так. Ну тогда вот у нуля а выход единственный, вниз, вот сюда. Здесь семерка, здесь уже некуда, только вот сюда. И дальше вот сюда нужно соединиться с нулевой лозой. Вот так. И продолжить эту лозу по краю дальше. Здесь нет соединения, потому что это семерка, да. Здесь у нас фаза семерочная поворачивает влево. Ну, дальше пока непонятно. Эта семерка вышла. Значит, этот хвостик, он же входит не в семерку, получается, а в ноль. Вот сюда. Такая вот у нас фаза. Куда-то будет двигаться дальше. Ну, да, семерка дальше разбираться. Вот она сюда шла. Ей нужно двигаться дальше. Потащили ее дальше. Вот как минимум сюда Дальше на этой развилке всем пойдет влево. зацепиться на эту ноль, дошел сюда, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда тоже нельзя. ничего нам там делать. Значит, мы то вообще не пойдем. Пойдем вниз. Пошли вниз. Так, далее. Если пойдем вправо, то опять у нас семерка оборвется. Мы до этой семерки не доберемся. Значит, ее нужно идти как минимум вниз. Так. Эта клетка осталась не семерочная. Значит, видно только из нуля и влево. Ну, давайте этот нуль нарисуем. Вот сюда. Дальше влево. Ну и все. Два нуля соединили, но их надо еще дальше. Нам надо с этим соединяться. Значит, они пойдут дальше. Вот здесь по этой клеточке. И дальше, как минимум, вот сюда. Так, что за эта семерка? Здесь у нас 0 обходит. Тащим его дальше. Если мы поверим сюда и зайдем в этот 0, то вроде бы все хорошо, но вот до этого 0, например, мы так и не добрались. Значит, мы, независимо как будет здесь все здесь, мы должны вниз двигаться дальше. Обход нуля. Так. Дальше в этой семерке получается, что есть один выход. Чтобы соединиться с всеми остальными сюда и влево. Вот мы семерки соединили. И добираемся до черной семерки, то есть до корня этой вазы. Вот сюда. Все семерки благополучно затрясованы. Нарисую ну, еще несколько кусочков. Смотрите, вот этот ноль уже вышел. Правый, значит, здесь он линия не может проходить. Значит, этот кусок движется дальше сюда. Здесь тоже нет связи, ноль уже выше. Значит, чтобы белая клетка пройти, нужно пройти, можно пройти только вертикально. Вот так и вот так. Далее. Здесь тоже уже все, семерка закрылась. Значит, этот треугольник стал клеткой с двумя выходами. значит, эти два выхода нужно нарисовать. Вот сюда и вот сюда. Так, и вот эту веточку нужно продлить дальше до стыка в этом треугольнике. Так, этот ноль не может выходить сюда. Как можно, эта линия сразу обрывается. Значит, единственный вариант в этого нуля выйти влево. И здесь это, обе линии 0, но они, тем не менее, вот здесь не встречаются. То есть этот ноль проходит снизу, шестерен, черный шестеренок, этот ноль обходит его сверху. Так, здесь что у нас получается? Вот здесь единичка, это 0. Значит, между ними не может быть связи. Это получается черная единичка. Она выходит вот в это направление. Но ну, тогда-то лень деваться некуда, нужно идти дальше вниз. И еще дальше вниз. И вот у нас получается 0. Опять огибаясь в треугольную клетку и благополучно сращивается. Так, идем к левой части рисунка. Вот единица, если она выйдет влево, то будет оборвана лоза. А значит, она выйти может только вот сюда, вниз. Но ну, дальше она не может пойти вправо. Вправо у нас здесь 0 пришел, да? Значит, только влево. Вот в этой клетке она сращивается с другой лозой. Если кусает эту парочку, нужно тащить дальше. Куда? Только вот здесь слева, вход нуля сюда, ну и вот к минимуму сюда. А с этой стороны у нас пошел 0. Он пошел сюда. Не может уйти влево. Обрыв, да? Значит, идем дальше вниз. И этот 0 вытаскиваем вот сюда. И цепляем вправо к нулевой оси, которую надо идти дальше сюда. И вот, наконец, у нас две виноградные сходы с нулем встретились. А это единичка. Тащим ее дальше. Вот как минимум сюда. Ну, еще можно заметить, на самом деле, что все, что осталось, это единички. То есть все нули, семерки и двойки встретились. Ну, прочее можно сказать, делать просто так же логично. Ну, вот смотрите, это клетка. Это ноль да, если мы подачим всего 0, 30 единицей. Ну, здесь может быть только единица. То есть мы вот так выходим все единицей. Идем вниз. Сцепились со стеблем, с корнем точнее, и нужно идти дальше. Соединяться, взять, собирать все остальные единички. Вот сюда. Вниз пойти не можем, обрыв. Да, тащим дальше влево. Вот эта единица, которая прошла сверху, да, она благополучно к ней прирастает в этой точке. И ну, разобралось, добавить вот эту единичку осталось. Мы идем вниз, обходим ее. И вот с этой стороны, справа снизу, благополучно к ней цепляемся. Ну, вот такая картинка у нас получилась. То есть, в принципе, ничего сложного. Достаточно просто, нужно просто очень аккуратно на каждом шаге делать однозначные, практически везде однозначные ходы.